お前らだよお前食い改めんのよ何が食い改めんのじゃあじゃあじゃあじゃあ親がいない人間にさお前お前の方がよっぽどレーシストじゃん女の子ちゃん仲良くしようみたいなレーシスト関係ない同じもレーシスト触んじゃねえよ多分サブはおめえだよお前何のためにやってんだよいや個人の自由なんだよ自由じゃねえよお前他人の自由を抑圧しておめえの頭の中でやってる分には自由だけどな解散でいいよ解散でいいよお前顔やるしもらったんだよ 前さしてんだ マイノリテ絡んでるだけだろクソいやだからいいんだまっすぐ行くまっすぐ行くのいや出してみろ出してたちが俺にガチャやたら、全部なんだ 最初にやったことない落とし方がいやいいんだよじゃあこれでなんかそお金でなんか騒ぎ起こしたら逆にあんたとさうるせえ土下座しに行けいやだけどお前ら今土下座させる商店街商店街の人どこまあそれそれはやってふざけん二度としませんっつってよいやふざけんなああ何じゃあそのどうするっつうんだじゃあお前重々じき持ってなんか突きつけるっつうんだ

大じゃないそれが日本社会に絡んでんだもんクソがよいいよ解散でいやほら日本のまともな社会代表してきてんだよ歩いてお前一人でお前らが日本のクソな部分代表してきてんだよ解散じゃあ僕は解散するそうだじゃあ解散するそれで済むしまじゃあ以上です以上ですじゃねおいどこ行くんだこんなのランジャいいよタコであの帰る帰るって言ってるからお前何が面白くてこれやってんだ できてんらちゃんと野菜ジュース飲んですいません。お前の人生がきっと。俺が想像するには。も面白いこと見つけろ。お前さ、よくもよくもさ、なんかあれだな、さぞ偉そうな人生生きてんだろうな。 お前だよお前だお前だお前だろバカ何言ってんだお前行こうどこ行くの別にあわざわざ金魚の海みたいくっついてきたっていいんだぜ逆に行くよお前行くよ